Herkese merhabalar, ben diyetisyen Pınar Pehlivan. Bu videoda size Ramazan bayramında beslenme önerilerinde bulunacağız. Ramazan e, bayramı bitmeye yaklaştı. Birkaç gün kaldı. Oruçlar tutuldu. 16-18 saatlik açlık oldu bu yaz döneminde tuttuğumuz için. Ayrıca e, vücudu da dinlendirmiş olduk bir nevi. Organlar da dinlendi. Onların da dinlenmeye ihtiyaçları var tabii ki bir yıl boyunca çalıştıkları için. E, ancak normal beslenmemizle Ramazan ayındaki beslenmede farklılıklar olduğu için vücudun 16-18 saatlik açlıklarına bağlı olarak metabolizma yavaşlaması da oluyor. Eğer biz Ramazan'dan sonra hemen bayramda beslenmemizi güzel bir şekilde dengeleyemezsek istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. O yüzden biz bu videomuzda size Ramazan'la ilgili beslenme programlarıyla geldik. İşte size ilk önerimiz. Ramazan ayında öğünlerimizi 3-4'e düşürmek zorundayız saat aralığı daha dar olduğu için beslenmede bu ara öğünler daha fazladır. O yüzden biz ara öğünlerimizi 3-4'ten çıkarıp artık 5-6 ara öğüne kadar çıkarmamız gerekiyor. Ancak bunu yaparken dikkat etmeniz bir nokta var. Birden ara öğünlerinizi ve ana öğünlerinizi artırmamanız gerekiyor. Yavaş yavaş öğünlerimizi artıralım. Böylece hem yavaşlayan metabolizmamızı hızlandırmış oluruz hem de midemize birden yüklenmemiş oluruz. Yoksa midemiz e, yavaş sindirmeye, yavaş yavaş sindirmeye verilmeye Ramazan boyunca çalıştığı için hazımsızlık yaşarız. Bu da istemediğimiz sonuçları bize e, getirebilir. En önemlisi de su. Biliyorsunuz Ramazan boyunca su tüketimi daha az oluyor. Çünkü fazla su tüketimi de besinlerde e, mide sıvısını seyrettiği için böyle hazımsızlığa neden oluyor. O yüzden çok da su tüketemiyorsunuz. Ayrıca su tüketeceğiniz zaman da yine beslenmede olduğu gibi daha az olduğu için istediğimiz suya ulaşamayabiliyoruz. Böyle bir durumla karşılaştık ama bunu bu şekilde devam ettirmek zorunda değiliz. Artık normal beslenmeye geçtik. Su miktarımızı günde 8, 10, 12 bardağı kadar çıkartırsak hem yaz ayıyla birlikte terlemelerimiz arttı hem de su ihtiyacımızı Ramazan'da çok karşılayamadığımız için ihtiyacımızı bu şekilde e, karşılamış oluruz. Ve sıra bugünlerde çok özlediğimiz tatlılarda. Biliyoruz hepiniz tatlı yiyeceğiz, tatlı yiyeceğiz. Bayram geldi. Hep bu e, başla, başlamışsınızdır artık bunları söylemeye büyük ihtimal. Ama onları nasıl tüketmeliyiz? Bize e, nasıl bir getirisi olur? Bunları da bilmeniz gerekiyor. Bayramda biliyoruz bir iç sesiniz var. E, işte bunu ye, diyen bir sesi ve bu sesi karşıda çok böyle duramıyoruz yani hayır diyemiyoruz. Çok iyi anlıyoruz sizi. Ama böyle bir durumda ne yapmalıyız değil mi? E, yapacağınız şey battı balık ya da ya hep ya hiç e, düşüncesinden ziyade ne yaparsam benim için daha iyi olur dememiz gerekiyor. Yani eğer ben ay bittim artık olmaz diyetim bozuldu gibi bir düşünceye girerseniz çok e, istemediğiniz sonuçlarla karşılaşırsınız. Böyle bir durumda düşünün bir eve gittiniz aileyi ziyaret ettiniz ve her evde bir size şerbetli tatlılar tabii ki e, ikram ediliyor. Keşke sütlü tatlılar ikram edilse, keşke kuru meyveler ikram edilse ama ne yazık ki şu an daha fazla şerbetli tatlılar e, ta, e, ikram ediliyor. Böyle bir durumda düşünün 5 aileyi ziyaret ettiniz ve bir porsiyon bir tabakta geliyorsa 3 baklava, size yaptı mı 15 baklava? Bir de Aman in diyoruz yani gerçekten. <laughs> Error veriyor hesaplamalar. O yüzden aman dikkat diyoruz. Ya hep ya hiç ya da battı balık ben tükettim artık bitti demekten ziyade ne yaparsam benim için daha iyi olur. Arzuladığınız miktarın yarısını da tüketirseniz ya da daha da azını tüketirseniz aslında bu savaştan ya galip çıkacaksınız ya da berabere kalmış olacaksınız. Bu da bizim istediğimiz en güzel sonuç olacak. Bayramın en güzel yanı da aile ziyaretlerinin olması. Tabii ki bu aile ziyaretlerinde o meşhur sofraların kurulması, o meşhur sofralarda muhteşem <laughs> yiyeceklerin olması ve bizim hayır diyemememiz. Böyle bir durumda yapacağımız şey ayrıca bu sofralar da bir de sohbetle cabası. Sohbetle birlikte ne yediğimizi anlamıyoruz her şeyden tadımlık almak istiyoruz. Yani her şeyden tatmak istiyoruz daha doğrusu. Sonra fark etmeden mide ağrıları, bağırsak sorunları ve de mide yanmalarına neden olabiliyor. Bu yüzden aman dikkat diyelim lütfen. Tadımlık olsun, doyumluk değil. Bayram sonrasında tartıda istemediğimiz sonuçları görmek istemiyorsak Ayrıca tatlıları da reddedemiyorsak en azından tatlıları tükettikten sonraki öğünlerimizi daha hafif ve sağlıklı yapmak tatlıda görmek istemediğimiz sonuçları ulaşmamızı engellemiş olacaktır. Anneler dikkat! Çocukların tüketmiş oldukları şeker miktarları, ah o her eve girdiklerinde bir iki tane tükettiklerini düşünün. Hadi bir iki diyorum ben bir de gizli kaçak tükettikleri de var. Şimdi böyle bir durumda boş enerji almış oluyorlar. Ee, ve e, bu gün içerisinde diğer ana öğünlerde yemekleri tüketmelerine engel oluyor. Vitamin, mineralden yoksun boş enerji almaları da sağlıkları açısından oldukça sıkıntılı. Ayrıca çok fazla şeker tüketmeleri e, ishale, kusmaya da neden olur. O yüzden dikkatli olalım. Onlara böyle bakalım neler yapıyorlar. Çünkü kaçak odalarda falan gizli gizli tüketebiliyorlar. Aman dikkat edelim. Şimdi Ramazan bayramında beslenmeyi toparlayacak olursak. Güne hafif bir kahvaltıyla başlıyoruz. Ziyaret edeceğimiz ev gidersek daha güzel olur. Ayrıca asansör yerine merdiven kullanmak da e, daha iyi hem egzersiz de yapmış olacağız ve şerbetli tatlıları da tüketeceğiz ama dediğim gibi miktarlar daha az olacak şekilde tükettiğimiz takdirde de yanında süt veya ayranlı olursa kan şekerimizi daha güzel dengelemiş olacağız. Ben diyetisyen Pınar Pehlivan. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalımı takip almayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.